Παιδες, από εδώ δεν έχει τίποτα. Κινούμαστε. Οδηγία μ' ακούς? Ναι. Πάμε και φεύγουμε από εδώ πέρα east να πάμε να ενισχύσουμε τις υπόλοιπους φύγαμε. Α, εκεί είμαστε, εκεί είμαστε, στην άλλη γωνία. Α, οκ, okay, τότε sorry. Τότε πάμε από την άλλη πλευρά να κάνουμε... Όχι ρε, πώς κάτσε. Δεχόμαστε εδώ. Ναι, αυτό είναι κάπου είναι κρυμμένο σε ένα. Πού το το μόνο πάνω. Ε, όχι, μα κάνε μία μεγάλη λίγα λιγάκι. Να βάλω κάτι στο inventory. Οκ. Okay. Ελάτε εδώ, συνεχίστε δίπλα στο τοιχάκι. Να βγείτε να πικάρετε λίγο από τη γωνία. ετοιμαζόμαστε να κινηθούμε με τα χάμπι. Πού Είμαστε στην ε, Northwest, στη west πλευρά βασικά του compound. Πίσω πίσω. Κινήσου προσεκτικά οδηγιά. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. είμαστε, ένα τρία είμαστε. Θετικό. Είμαστε όλοι στο όχημα. Ναι. ναι. Ωραία, θέλω δύο άτομα έξω. Ένα τρία είμαστε έτοιμοι. Ε, περιμένουμε εντολή από το κομμάτι για να κινηθούμε. Προς το παρόν πάμε λίγο πιο προς northeast να ε, ενωθούμε με τους υπολείπους. Μάτια σας west, παιδιά. Μαλακές τίποτα δεν έχει west north, μάτια. Ε, κομμάτια έχουμε μπει μέσα στο compound, να ξέρεις. έχει και εδώ κόσμο. Χάμβι φύγε προς East. Βασικά ζούμε όλοι μες στο Χάμβι. Κάνει μια πάση εδώ. North όπλο. Ποιος μας λείπει. Πάμε πάμε. Πάμε Όλοι όλοι εδώ εδώ προς ε, east. Επαφές east, ακριβώς μπροστά μας, μέσα στα δέντρα εκτός από Η δική μας, ναι. Δεξιά πήγαινε, πιάσε το λίγο δεξιά στο compound. Δεξιά. Δεξιά. Ανοίξτε το χαρτί και άμα δείτε εκεί που είναι η 1-1 που είμαι εγώ. Εδώ μπροστά μας, μπροστά μας, μπροστά μας. Κάνε πίσω, κάνε πίσω, κάνε πίσω. Φύγε πίσω, φύγε πίσω, φύγε πίσω. Πενιντάρι, άνοιξε τους. East είναι δική μας. Πήγαμε μας κόλλησε. Φύγαμε τσακιζόμαστε. Πάμε όλοι μέσα, όλοι μέσα. Μακ, μπήκες, φύγαμε, φύγαμε, φύγαμε. έρθει Ντάρθ, είστε μπαφές, έχει τα μάτια σου. Πάμε, πάμε, πάμε. Πάρ' το πιο δεξιά, πιο δεξιά, πιο δεξιά. Δεχόμαστε, φύγε ευθεία, φύγε ευθεία, φύγε ευθεία. όπου μπορείς να σταματήσουμε κάτι που μας λες. Γύρνα τη μούρη μπροστά, να είναι το καν να βαράει. Ε, το μπροστά είναι προς North, εκεί που είμαστε εκτεθειμένοι. Ε, Γύρνα προς Northwest γιατί από εκεί είμαστε εκτεθειμένοι πολύ. Ωραία, κάνε μια κίνηση από εδώ, έλα κόφτω όλο αριστερά και έλα εδώ πέρα στο ανοιγματάκι να μπούμε μέσα που είναι κι άλλος. Με βλέπεις εδώ μπροστά σου, έλα εδώ από εδώ. πιάσει εδώ που είμαι, μην βγεις πολύ έξω, ξέρεις, και τον κάνω να κοιτάει όπου μπορεί. από εδώ τι μπορείτε και πάμε Ε, όλοι πίσω στο χάντι. Για... Τα αρχήματα να πάρουν τις ομάδες και πάμε... Όλοι πίσω, όλοι πίσω, Μακ. Ε, ναι, ναι, αλλά μην πατήσεις τους υπόλοιπους. Κάνει μια και χόρνα ελάχιστο χάμπι, ελάχιστο χάμπι Πενιντάρι πόσους έχεις μείνει. Okay. Έχω Μια χαρά. Την πρώτη θα μου δώσουμε Ρα θα ακολουθούμε την α22. Λεβάρα, 4 στο... Ποιος μόνος τώρα από κάτω. Εγώ. Για σιγουριά. Ε, συνεχίζουμε North, North και λιγάκι North West. Αν το πάρει όλο North είμαστε καλά. Αν και κάπου, από κάπου τις τρώμε τώρα, αλλά... Δεν σταματάμε, πάμε να ενισχύσουμε το command εκτός κι άμα μας βγουν μπροστά μας, οπότε τους πατάμε και συνεχίζουμε. Το λίγο αριστερά για να βρούμε το command, το λίγο αριστερά. Πάρ το όλο north φύγαμε. Κόφτα αριστερά που μπορείς. Αριστερά, north, north, north. Αριστερά, αριστερά, αριστερά. Πιάσε το west, north, west. Κάτω δίπλα μας έρθει Ναι, φύγε, φύγε, προσέξτε, προσέξτε, 12 η ώρα, 12 η ώρα. Ωραίος πεντάρι. Μπορούμε... Μπορούμε να κινηθούμε. Φύγε, φύγε, κινήσου, κινήσου. Έχουμε κολλήσει. Όχι. Φύγε, φύγε, φύγε, φύγε. Μακ, πού είσαι. Σταμάτουμε να πάρουμε το Μακ. Αριστερά πάρ' το όλο west να πάμε τους άλλους. Είμαι down, είμαι down. Έλα, Πέθανε, Μακ. Προχώρα, προχώρα, προχώρα. Προχώρα, μη σταματάς, West, west, πήγαινε west. Πάρκαρετε εδώ πίσω από το τυχάκι στους άλλους. Πρόσεχε τους δικούς μας. Είμαστε από την north πλευρά του compound. Μακ έχεις πέσει 100. Κομμάντα από Ράθα Μόγκα έχει πέσει. Ο Μόγκ. Ελάτε από εδώ πέρα προς West. Ακολουθήστε τον παιδιά. Ε, Πάμε στα χάμια, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Θα σκάσουν κριτικά, φύγαμε. Command κατεύθυνση. Κάτι φάγαμε. Φύγε, φύγε, φύγε, φύγε, φύγε. Μπορούμε να κινηθούμε.